Mojca Mitrovič, docent na Splitski akademiji za umetnost, je oblikovalec, predavatelj in teoretik interakcij najaktualnejšega področja v oblikovanju. V svetu se oblikuje pojmovanje te stroke, ter jo naša v naše področje bivših držav Jugoslavije, predvsem Hrvaške, Slovenije, Srbije in Črne gore. Svojo strokovno pot je začel na fakulteti za elektrotehniko, strojništvo in ladederstvo v Splitu, kjer leta 1996 tudi diplomiral. Leta 2001 se je doložil poletne delavnice na Turinski šoli Interaction Design Institute Ivrea, ki ga je zaznamovala pri vsem njegovem nadaljnem delu. Interaction Design Institute Ivrea je bila ena redkih šol, ki je v spredje postavljala multidisciplinarno učenje in delo v skupinah. Leta 2003 je zaključil magisterski študij ter se vključil v mednarodno mrežo oblikovanja interakcij Convivo, znotraj katere je leta 2004 organiziral prvo poletno šolo oblikovanja interakcij v Splitu. Tako od leta 2007 naprej organiziral vsakoletno enotedensko delavnico Split Interactions na Umetniški akademiji v Splitu. Zdaj, povej po svoje, jaz sem zdaj prebrala, pa boš pa ti povedal po svoje. Ne, ne, raj bi bral, vse, bom, vse mi bo ratel, sem Leta 2001 se je odeležil poletne delavnice na Torinski šoli Interaction Design Institute Interakciji Convivo, znotraj katere je leta 2004 organiziral prvo poletno šolo oblikovanja in ziral vsakoletno enotedensko delavnico Split Interactions na Umetniški akademiji v Splitu UMAS. Um- Ura pa je... Pa štirih. Pa štirih. Zdajmo, ja. pa pet. petih minutov. V šestih imamo intervju na Splitski akademiji. Ivica je tak zabrt model. Če se drugače caron. Ful. Ja. Je ja, strok, to se ful vicanja, takrat so rekla, da je najstrožje. Pač. Sam to je zato, ker dejansko treba prnemo nekaj ja, delati, če me ne vprašaš. Okay. včasih direktno je tako faksa, tako da pa ti hodiš. Ne odbuta se. Odrej malo snemk, to nekaj prostori, veš tam. Ključila. Ja, Spoznali smo se na delavnici Split Interactions 2012, kjer nas je predvsem navdušil pač način v princip dela, kaj zelo specifičen, drugačen je v procesu od tega tradicionalnega izobraževanja, ki smo ga vajeni na našem področju, se pravi Slovenija, Hrvaška, um, Srbija, Črna Gora. Um, bi lahko rekli, da so delavnice so se spremenile od leta 2007 naprej, um, pa da se je ta, v bistvu, ta način dela prenesel tudi um, v, v splošno izobraževanje, kako je, in še to, kako je s tem v tujini. Pa naravno nije samo vama bilo na neki način iznenađujuće ili šokantno, to, to je nekakva standardna situacija koja se događa jer zapravo taj način rada koji koristimo na radionicama i koji tu primjenjujemo, to je metodologija na neki način potpuno drugačija e, sa nekakvim formalnim načinom učenja koji se, koji se gaje ovim krajima. Kad kažem ovim krajima mislim prije svega na nekakvu našu regiju, to su nekako zemlje bivše Jugoslavije. Zapravo mi smo svi obrazovani u jednom prilično e, vertikalnom obrazovnom sustavu u kojem nekakva multidisciplinarnost, grupni rad su bile stvari koje nisu na neki način bile uobičajene. To kažem, kad to pričam ne mislim samo na područje dizajna, nego općenito nekakvu edukaciju unutar, unutar, nekog našeg e, obrazovnog procesa. Zbog toga je često to nekako iskustvo, najčešće studentima prvi dana ono prilično šokantno. Znači, kao što, ste, što taj princip rada koji se tu javlja, to je prilično intenzivan grupni rad, potpuno multidisciplinaran, Jednostavno, ljudima koji dolaze na neki način, koji nisu ni krivi, zbog takve situacije dolaze iz nekakvog klasičnog obrazovnog sustava, to sve skupa izgleda jako, jako čudno i pomalo se tu gube i misle jednostavno ja na ovaj način ne mogu funkcionirati ili ne, ne znam kako bi svoje znanje i radom pridonio takvom jednom, tako jednom projektu i takvom jednom grupnom radu. Zbog toga se e, obično nakon prvih par dana radionice e, ljudi često pita šta ja radim ovdje, zašto uopće, koja je moja uloga. Međutim, kad taj rad uopće krene, kad se stvar ponovno počne razvijati, jednostavno ljudi shvate da jednostavno da je to nekakav potpuno drugačiji način rada u kojem e, mogu na prilično značajan način svako na svoj, na svoj dio malim, malim svojim dijelom pridoniti sam nekakvom tom obrazovnom procesu, to je samo projekt na kojem se radi. Znači to nije bilo samo nekako e, vaše subjektivne iskustvo, nego to je jedna stvar koja se tu ono, konstantno događa i od početka smo na neki način učili se i, mi smo se učili kroz taj, kroz sam proces radionice, da je to nekakav dio koji se događa na početku, da budemo spremni e, mi kao mentori i voditelji da neki način odreagiramo, neki način senzibiliziramo studente i, i pokažemo da jednostavno to nije ne je nekakva, e, eh, nekakav problem, ono je samo jedan dio samo tog procesa koji se tu događa. Ja. Kako pa je s tem v bistvu Kedar Geta se ta način prakticira na kakšnih šolah, um, ne vem, recimo Finska, Sjeverne države? Pa, pa, to je način nekako eh, koji tu ja prakticiram je najviše na neki način utječe definitivno, e, kao što ste naveli, kroz tu školu Interaction Ivrea koja, je početkom 2000 bila jedna najzanimljivija škola koja je prakticirala takav način rada, a tu se nekako spaja nekakva skandinavska, skandinavska škola definitivno, jer oni imaju dosta otvoren taj edukacijski sustav, posebno u području dizajna, multidisciplinarnosti, jako bitna i razvijena. I, i nekakav pristup možda ovaj, britanski, najviše Royal College of Art, koji ima taj kritički dizajnerski pristup, o kome ćemo nešto sigurno E, kasnije više pričati, međutim to je opet e, nije ni neki pristup koji je ono koji je previše rasprostanjen po drugim školama u Europi. Jednostavno to je jedna stvar koja se početkom 2000 počinje razvijati u drugim školama i na neki način ne kasnije mi baš previše e, u toj priči, međutim naš cjelokupni obrazovni sustav kasni i to je, to je možda nekako veći problem. Um, kako pa se ti zdi, da je ta multidisciplinaren način se zdaj tudi um, prenašal v prakso, ali še kar ustajamo bolj na tem, da je umetnik oziroma oblikovalec en sam, pa da on sam to dela? Pa multidisciplinarni pristop je v tem slučaju je, eh, jako problematičen, kako, kako večina od nas, znači temeljni broj stanovnikov, dolazi sa škola za dizajn umetniške akademije, koji su kod našeg obrazovnog sustava još posebno individualizirane. Znači, naša akademija, posebno je taj, postoji taj edukacijski proces kome je umjetnik onaj jedinstveni koji samostalno na nekim projektima i pogotovo u tom slučaju kod njih je čak i veći problem ovaj multidisciplinarni grupni rad koji se tu događa. Zato da mislim da je to još posebno bitno u tom, u tom jednom području još više na neki način na to djelovati, a danas jednostavno ako, ako bilo što mislite raditi e, relevantno u području znači, dizajna, umjetnosti, i svih drugih, i svih drugih struka koje se na to naslanje, jednostavno ako nije multidisciplinan pristup, ne vidim na koji drugi način može se uopće ostati ovaj, unutar, unutar jedan takvog svijeta. Yeah, definitivno. Um, se pravo zdaj pa, če gremo malo bolj v druge, v druge strani, v bistvu nas še zanima, um, kako Um, v bistvu to vpliva, ta inter, interakcija v bistvu vzpostavlja neke odnose med ljudmi, tehnologijami, družbo. Um, bi lahko rekli, da v bistvu to velja za vse, da bi to mogli veljati v bistvu za vse vizualne komunikacije. Ne? V bistvu komunikacije so um, pač neka dvosmerna, nek dvosmeren pogovor. Pa, mm, na neki način, da, ali z druge strane, dizajna interakcija za eno področje na neki način. Iako kod vizualnih komunikacija definitivno i nužna je ta dvosmjerna komunikacija, to, to, ta konstantna interakcija između, između dizajnera i korisnika, to je publike dizajnera. Ovdje je jedna stvar druga što je jako zanimljiva, što je meni jako bitno, da se jednostavno te vizualne stvari nisu toliko primarne u, to, u toj cijeloj priči. Zato jer kad kažemo da dizajn interakcija, dizajn na neki način odnosi između ljudi, tehnologije i društva. Kad kažem odnose e, i kad kažem interakcije, interakcije su nešto što je često E, što nije vidljivo, što nije taktilno i što nema neku svoju fizičku reprezentaciju. To je ona značajna razlika između vizualne komunikacije, produkt dizajna i interakcije, interakcija, neki način to nije taktilno, to nije vizualno, ali naravno koristimo alate i, koje su fizi. to jest e, alate industrijskog dizajna, to jest fizički objekt, koristimo alate vizualne komunikacije, što ono što ide unutar toga, međutim jednostavno taj nekakvi teško reći produkt, ali ta nekakva finalna stvar koja se događa jednostavno neka, nekakva stvar koja je nevidljiva, koja stvara neke odnose, koja neki način definira odnose između ljudi koristeći te artefakte o kojima mi pričamo. Zbog toga je dizajn interakcija na neki način e, e, e, na neki način jedna, jedna, jedna nadogradnja na cijelu tu priču. Inače, iz prakse se pokazuje ipak da kod ovih radionica možda nešto bolje E, e, reagiraju studenti e, produkt dizajna, industrijskog dizajna na neki način, oni kroz svoj rad možda više promišljaju o korisnicima, onim stvarima koje se recimo ergonomija, neke stvari koje su dolazile iz nekog prijašnjeg vremena, kasnije postaju upotrebljivost i tako dalje, koje su na neki način ono, zanimljivije, a također ima jednu bolju nadogradnju u ovom researchu ili design researchu o kome stvari koja vas također zanima, na neki način oni neki, barem u našim školama, tu imaju puno veću i puno značajnu tu pripremu, to neko istraživačkom dijelu, nego nažalost u vizualnim komunikacijama. Mm. Um, zdaj pa še malo nazaj na, na Split Interactions. Um, te delavnice so eno, enotedenske in so zelo tako hitre in v bistvu ne dopuščajo neke, nekega blaznega researcha, prej pa tudi pol te realizacije ni pač ni to poudarek, da je ta realizacija res tako definirana. Um, pa me zanima, če, če bi lahko vzpostavili med fakultetami kakšen tak v bistvu, projekt, ki bi omogočal to, da bi pač dolg časa sedeli na kakšnem takem projektu. A, to je dobro, da lahko sem dosti razmišljal, no, mislim. Eh, ta naš rad je jako specifičen, no, kot ste nam danes, znači to intenzivno rado, zapros, eh, simulira jedan real life real life situaciju. Bilo da se radi o nekakvom dizajnerskom studiju ili studiju bilo kojeg tipa, znači e, kreativnom studiju, bilo da se simulira situacija nekakvog istraživačnog timu unutar nekakvog e, znanstveno-istraživačkog instituta, e, diplomskog studija i sl. Znači, to su situacije u kojima se intenzivno radi grupa ljudi konstantno na jednom projektu. Jedan tak, dugoročna stvar bi jednostavno pomalo razvodila cijeli taj proces, znači dobilo se jednostavno čekamo dugo jedni druge i tako dalje. E, bilo bi za neki veći projekat, međutim ono na neki način razbila bi se ta cijela priča koja, neki, koja je značajna, koja simulira ona real life situaciju, tjedan dana, jedan projekt, jako intenzivno, jako, jako, jako iscrpljujuće, ali s druge strane kroz tih tjedana prođete cijelu priču koja se na neki način od vas, od svih onih koji budu išli kasnije i koji budu radili nekakvi E, e, ozbiljniji dizajn ili ozbiljnije projekte, kada kažem dizajn, možda kažem bolje neke ozbiljnije projekte e, unutar svog kasnijeg života nakon studija ili do neke poslijediplomske studije, tako neka stvar očekuje. Ja sam imao super pozitivne feedbacke svih onih studenta koji su išli na neke jako koje kompleksne škole vani, bilo gdje su imali, bilo su radili nizozemskoj, Britaniji, skandinavskih skandinavskim zemljama koji su, koji su mi kazali nakon E, par tjedana studiranja na takvim takvim ustanovama, znači na, na diplomskoj razini e, koji su mi pisali mailove i kažu eto baš ono što smo radili kod vas, da sad se to baš ovdje radi, dobro smo pripremljeni. Dakle, zbog toga je to intenzivan e, e rad Također jedna stvar koja je tu, koja se opet veže za to, kad kaže nemamo dovoljno vremena razviti stvari. Ono, ono što je nama bitno, to je s meni kod radionice, prije svega taj proces. Ono, više nego nekakvi završni produkt. Znači bitno je biti na neki način nešto napraviti, testirati s ljudima, e, e, e, na neki način staviti nešto u prostor, a, ne na neki način ono, što recimo studenti neki vizualni komunikacijama najveći problem kako to da to fino izgleda, pa recimo neka gube po par sati kod odabira tipografije koja u ovom slučaju nije toliko bitan element koji se kasnije, koji je značajan, ali kasnije to radi koji je u nekom drugom dijelu i jednostavno to vrijeme mi nemamo taj luksus i možda je dobro zato na ljudi polaznici moraju brzo odreagirati, ne misleći na te stvari koje nekad gube jako puno vremena. To još jedan put na, na, naglašava najviše problema kod studenta komunikacija, koju će tipografiju, koju boju, kakav layout, a mi jednostavno čekamo stvar staviti u prostor, testirati s ljudima. moguće to ne Tako, ker na faksu dejansko res veliko stvari delamo, dolgo časa, ne, se bolj zavleče in bolj popravljamo samo črkice, malo gor dol. Um, ni, ni to poudarka bolj na tem konceptu. Klepa, če, v bistvu, če koncept dobro postaviš, realizacija v bistvu ni tako. Konceptni proces prije svega je tu, onda idemo na tu realizaciju koja je bitna, ali ona recimo ostavlja neku kasnije period, ako koga kasnije volja. raditi na, na tome, ako ne jednostavno na neki način, ovo je bitni dio koji možete naučiti sad. Ono što je bitno također, možemo raditi stvari koje ne možete raditi u, u real life, u kojem recimo real life nemate vremena, možete da eksperimentirati, možete raditi sa onim stvarima koje su, koje su na neki način puno slobodnije i na onim temama koji su, koje su na neki način e, one teme na kojima se nažalost kad idete u, u stvari život nemate vremena baviti. A to su sve ove koje su nas tu bitno, znači, znači to su ove teme koje su kritičke, društveno angažirane i sve što ide oko toga. O oblikovanju se zdaj v bistvu govorimo o tem, da se razlikuje od umetnosti, ampak danes začne, smo začeli opažati, da um, to delovanje umetnikov, filozofov, sociologov, o, oblikovalcev v teh multidisciplinarnih timih pač um, dopri, naredijo neko umetniško delo, pa a se, se vam zdi, da je se je ta um, definicija umetnosti spremenila, ne? kako zdaj sploh govorimo o umetniškem delu, če pa zraven so sociologi in yeah. Ja. vsi ti strokovnjaki. Pa, to možemo govoriti o dve razine. Eno je ta nekako v nekom multidisciplinarno temu odnos, odnos umetnika in znanstvenika. Mm. Znači, na neki način, ako je ta, ta priča odnosa znanosti in umetnosti na neki način na ovim prostorima v Hrvatskoj, ima neku povijest kroz skupine Exat i, nove tendencije koje su, koje su imale taj nekakav utjecaj koji nije samo bio na nekoj regionalnoj razini, nego čak i nekoj, nekoj globalnoj razini. Tako da ta priča e, umjetnosti i dizajna se provlači već kroz neku našu povijest koju mi učimo već neko duže vrijeme. E, ono što se događa također na tim radionicama, također najčešće se događa kako se radi o kreativnim radionicama, Najčešće e, e, studenti, to sudionici koji dolaze iz nekakvih znanstvenih područja, sociologije, psihologije, računarstva, e, oni najčešće se pitaju ono, kao što, što mi tu radimo. Ono što je glavna greška je kod nas u sustav, sustavu da oni misle da oni mogu biti kreativni. Oni naravno mogu biti kreativni na svoj način, znači na način da jednostavno sudjeluju nekom timu na kreativan način koristeći svoju metodologiju i radi tako da je pomažući tom procesu. A s druge strane, E, studenti, polaznici koji dolaze iz tih umjetničkih struka, neki način se prvi put e, dotiču s nekim znanstvenim metodologijama. E, prije svega se mi tu radimo dosta recimo etnografije koja ima svoju metodologiju, koji se kroz neki način uče u metodologiji tog jednog istraživačkog procesa prije svega, znači rada s ljudima na terenu, prikupljanje informacija, obrada informacija, a također je značajno kod ove tehnološke strane taj povezivanje znači, sa tehnologijom koja dolazi iz računarstva ili svim novim tehnologijama kroz koje se kroz suradnju sa studentima e, e, tih struka na neki način razmišlja o tome kako tehnologija funkcionira i zašto je bitna, na koji način mogu dizajneri, to jest oni na kreativan način utjecati na neki razvoj tehnologije kroz, kroz svoj rad. E, a ovo drugo, to je jedna tema koja mene ono užasno puno zanima i dugo se time bavim zadnjih dugo, zadnjih, zadnjih deseta godina odnos, odnosu dizajna i, umjetnosti, koja je ona tema koja ono vječno možemo o njoj pričati. E, e, ono što se događa zapravo dizajnu još kroz, možda 80. i 90. E, se dogodilo da je dizajn na neki način postaje prekomercijalan i ono gluma razini nekako u službi nekako potrošnje, to je konzumerizma. I to je ono glavna jedna situacija koja je naravno već kroz 80-90. podvrgnut taj 2000. kritici sami dizajnera, ne samo teoretiča, nego i praktikanata. Ono što danas događa, recimo, kroz, taj pristup radionici e, koji, je prije svega kritički dizajnerski pristup, to je na neki način područje djelovanja ili pristup ili koncept je kritički dizajn, kroz koji dizajn koristeći na neki način metodologiju umjetnosti e, e pokušava ne rješavati probleme, nego postaviti pitanja i otvarati nove probleme. To je ona situacija koja umjetnost prije koristila, međutim umjetnost je međutim postala samo dopadna i na neki način daleka i galerijska. Zašto dizajn ima tu nekakvu jaku moć? Zbog toga što dizajn neki način je još uvijek povezan sa stvarnim svijetom. Neki dizajn neki način ima veći legitimitet e, i na neki način značajnije unutar, unutar nekakvog društvenih procesa nego umjetnost koja na neki način se ili institut na neki način postala daleka. Zbog toga tu dizajn jako veliku moć i na neki način je dobro da koristi ove metodologije i alate iz umjetnosti, na neki način ne bi na neki način postavljao pitanja, provocirao, otvarao neke nove teme koje se na neki način kasnije se možda rješavati kroz neke nove dizajnerske procese. Ja mm, jaz pa še tak bolj, <laughs> tak bolj <laughs> na delavnici ste nas pelali na pico ne? in v bistvu <laughs> je bilo zelo zanimivo, ker nismo smeli sedeti zraven osebe, ki jo že poznamo. Pa če je to tudi eden od principov, um, <laughs> kako vključite pač ta um, neformalno izobraževanje noter v sistem izobraževanja. Ma to je včeraj bilo pravilno, to je bilo <laughs> spontano, ali ena stvar, da je E, ona, jedna stvar koja uopće krenula kao, osim, ove cijele priče multidisciplinarnosti kritičkog dizajna i dizajna interakcija, drugačijih pristupa, pomicanja granica, definicije dizajna u nekom edukacijskom sustavu, ono što je bilo bitno također na neki način povezati studente prije svega na početku Splita i Zagreba, kasnije sve više e, u, samoj regiji, ne bi se studente neki način e, upoznali između različitih škola za dizajn, e, akademija i drugih ovih disciplina o kojima na neki način upoznali i razmijenili neka svoja iskustva, kako se kod vas radi, kako se kod vas radi. E, tada nisu bile na početku uopće nikakve ni značajne manifestacije u regiji na kojima su neki mogli na neki način družiti, povezivati, razmišljati kako svako od njih razmišlja, koje su njihove metodologije, koji su radovi. Zbog toga mislim da je to jedan od značajnih elemenata. A drugo, naravno, nekakvoj e, e, intenzivno se očekuje da se ljudi na neki način upoznaju iz neka iskustva, se sve više druže, ne na razini nekog team buildinga koji se, koji se događa danas, koji je već u zadnje vrijeme značajno popularno nekakvim e, većim tvrtkama, na način sam da, da kroz to druženje izmjene svoje iskustva, e, stvore nekakvi networking ljudi. Naravno, to isto je jako bitno jer na neki način kroz vrijeme se pokazalo da je jako puno sudionika i sudionica međusobno kasnije nastalo kroz neke projekte, suradnje ili nekako obično prijateljsko druženje. Mislim da se jako bitne stvari koje su značajne i da se mora dogoditi unutar te radionice, ali da su neke stvari neka spontane, ali mislim da su, da su bitne da se kroz, kroz radionice nekako gura to ne, neformalno druženje, jako e, iako ih opasnost to postane E, druženje na način da se zajedno pije, druži, jede, a da se ni puno ne radi, mi se stvarno puno radi, ali se i ovo drugo događa što mislim je jedna super zanimljiva stvar, nakon toga su neki budu izmoreni, iscrpljeni, nakon tim se mislim da je to jedna e, kvalitetna, stvar koja se, koja se treba i, i, i dalje gurati, gurat će se kroz te, kroz te radionice. Također imamo ono, ako se sjećate, e, na pola radionice imamo nekakvu takozvanu prezentaciju koju je svaka grupa prikazuje drugog što je radila. E, što je jako značajno zbog toga da jednostavno da neko ako nekoj grupi, pa možda na projektu nije baš super, a nekako ono slučajnom podjelom dolazi do te grupe, jednostavno ima šansu poznati metodologiju procese drugih grupa, reagirati, pomoći i neki način uključiti se u taj rad iz te strane. Ja, se je <laughs> da ja, super, to je u bistvu To je to, to. To je <laughs> Super, hvala. Hoćete još napisati? <laughs> Sad idemo na pivu. Ja. <laughs> to.